Word for Mac skiller seg en del fra Word i Windows, eh, bl.a. i menysystemene. Vi har både menybåndet og en meny her oppe. Eh, de er dessverre ikke like, eh, og det er litt forvirrende. Skal man skrive en <clears throat> formel i teksten sin, så kan jeg gå på Sett inn og formel. Og da får jeg opp det verktøyet jeg er vant til fra Word på Windows. Jeg kan f.eks. skrive en vektor her. Denne blir da en del av teksten. Det samme verktøyet finner jeg under dokumentelementer og formel får jeg akkurat det samme. Og som vi ser så blir det da en flytende del av teksten, så det ser ganske bra ut. Ehm, nå er det litt tungvint å bruke menyene, så jeg tenkte jeg skulle prøve å finne snarvei. Og det jeg da gjør er at jeg høyreklikker eh, i den grå delen av vinduet, tilpass verktøylinjer, og så trykker jeg på tastatur. Eh, hvis jeg nå trykker på sett inn, og går og scroller ned til sett inn formel, så viser det seg at dette er Microsoft formelredigering, og det åpner et helt eget vindu. Så det er ikke det verktøyet vi er ute etter. Så etter litt leiting så fant jeg under alle kommandoer, der har du en evig lang liste. Da skal du ned til formel, Og så skal du ha aktiver og deaktiver. Og det er den funksjonaliteten jeg er vant til fra Windows. Og da ser jeg at her er det nå kommando, kontroll og pluss. Men jeg vil gjerne ha en litt bedre enn, så jeg fant ut at kommando pluss, den er ikke i bruk. Så jeg ordne den og trykker OK. Og da kan jeg skrive kommando pluss, og så har jeg formelen. Kommando pluss, og så er jeg ute igjen i vanlig tekst. Så da har vi fikset snarveien.